抖音。 啊。我妈已经三天没有打我了，三天没有打我了，哎。 有人。再见，我的爱的花式狗。 准备好了吗？ 你们两位有什么？